Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем нарисовать рисунок на 23 февраля. Сейчас мы будем рисовать мальчика. Отмечаем. Вот отсюда у нас будет мальчик идти до сюда. Рисуем, отмечаем ему голову. Какая у него примерно будет. Вот до сюда. Здесь начинаем рисовать первую Пилотку. Или как она правильно называется. набор надет на голове у мальчика звездочку такую нарисовали. Далее мы рисуем лицо. Вот отсюда будет идти ушко. брови нас получился мальчик. Ребята, подписываемся. Теперь мы пишем цифру 23. Сначала мы рисуем. что старайтесь рисовать, чтобы у вас все концы были одинаковыми со всех сторон. Если у вас не получается, можете нарисовать по линейке, померить линейкой, и у вас будут одинаковые концы. забывайте подписываться на меня ВКонтакте. Там вы можете выкладывать свои рисунки. В звезде мы рисуем еще одну звезду. ВКонтакте также я написано «Анчик нарисуйка». Там вы можете добавлять свои рисунки, которые вы рисовали по моим видео. рисуем девочку тоже начала работать отсюда рисуем ей пилотку звездочку так рисуем Здесь волосы у меня идут. Прическа. Далее рисуем будем. ласки. Neyse karısı. сейчас мы будем разукрашивать звезду. Я их уже ввела карандашами простыми. Это у меня такие карандаши. Закрашиваю. теперь девочку разукрашиваю